Decime, Franco. Una preguntita. Yo hace poco leí el cuento Benjamin Button, que eh. para mí es una, es una novela corta, porque es un cuento que tiene capítulos, claro. pero está catalogado como cuento. Ah. ¿En qué condiciones nos convendría meternos en ese quilombo de hacer un cuento así de largo con capítulos? ¿Vale la pena eso? Mira, acá hay cuestión. ¿Vos quieres Franco Cheruti? Sí. escucha esto. Acá hay una cuestión importantísima. Hay que separar el problema, dividirlo en dos. Por un lado, el mundo de las Claro, los centímetros los centrífugos y Por un lado, el mundo de las etiquetas literarias. Los críticos, por ejemplo, no pueden ponerse de acuerdo si la metamorfosis de Kafka es un cuento o si es una novela. ¿Por qué? Porque por un lado tenés algo completamente centrípeto, que es el problema de, Gregorio, por un lado, su despertar convertido en un horrible insecto, que está el centro del relato eso. Y por el lado centrífugo tenemos la necesidad de como la materia narrativa no se agota, mandarla a capítulos. Es episódica la novelita. Para mí es una novelita, pero para también puede ser un cuento. Victoria entre las sombras tiene un, punto central, mi novela, tiene un punto central que es eh, el rapto de Victoria. Pero ¿qué pasa? Cuando la novela llega a la mitad, aparece otra trama importante, que es justamente el rescate. Entonces ahí ya, ya esto que podría ser considerado como un único centro de gravedad es atravesado por cuestiones centrífugas, como por ejemplo, digamos, la reeducación que hace Tomás de sí mismo que de ser un nabo el tipo pasa a ser el líder del, grupo de rescate. Pero bueno, esos son elementos bien novelísticos. Un, eh, autor de un cuento no tiene tanto tiempo. ¿Y qué pasa con la metamorfosis? Y bueno, que Gregorio termina siendo tan infeliz como empezó, como empezó. No hubo cambio tampoco. No, no hay, ¿Quién me dice que hubo un arco? Yo creo que se tira más a novela porque hay desarrollo de los personajes, cada familia. Claro, es por ejemplo, en ese caso es centrífugo, pero si nos atenemos a lo que realmente la novela es, esto es una transformación del personaje, transformación digo transformación, no, me refiero a la metamorfosis, es sí, una transformación del personaje, no, él, no es que era bueno y se convirtió en una cucaracha, salió como cucaracha de entrada. En realidad Kafka nunca dice qué animal es, pero él dice horrible insecto y nunca dice qué es. Es una especie de cien pies, ¿viste? La cuestión es que gusano, nunca lo dice, pero la cuestión es que por un lado descuento porque hay un unos solo centro de verdad, pero por el otro lado, como dijo Francis, hay desarrollo de los personajes, con lo cual sería una novela corta. Ahora, la gran pregunta para nosotros es la siguiente. Nosotros, dentro del Dimarkenbunker, Bunker, todo el taller de corte y corrección, estos temas nos interesan esencialmente para poder crear nosotros tranquilos diciéndonos lo siguiente. Vamos, repítanlo conmigo. A mí ¿Qué carajo me importa qué piense el crítico de lo que escribo? Esa, es la conclusión. Decíamos, por un lado el tema de la etiqueta y por otro lado la literatura viva. Si yo de repente tengo una materia narrativa, Franco, que a mí me va a llevar, me excede, digamos, los, los exiguos límites de un cuento que más de 10 páginas no, va, está excediendo y si bueno, lo tendré que contar como lo que sea, pero lo, contaré. Yo mi novela le había calculado 40.000 palabras, ¿ok? ¿Se acuerdan? Bueno, ayer, ahora ya ya estoy en el proceso de relectura, me faltan tres horas de trabajo nada más, tres horas y media como mucho, que la voy a hacer cuando termine esta tarde con Franco. Tres horitas y media de laburo y ya va a estar el laburo terminadito. Después le muestro los cambios a Nomi, me los aprueba y listo. Ya está para entregar a, concurso o para gente que la quiera leer. Fantástico. ¿Cuánto terminó? Ayer, 57.000 palabras. O sea, de 40.000 que había calculado, 57.000 yo le calculo más o menos 280 páginas, una cosa así. Ahora bien, ¿por qué? Y bueno, porque descubrí toda una, especie de, cosmogonía dentro de la novela que me hizo superar, no ampliamente, ¿eh? ojo, no demasiado, pero sí me hizo superar bastante en un 15% lo que yo pensaba originalmente. Digo, sí, pero entonces le tengo que sacar 15% de la hora. No, en realidad tuve que agregar. ¿Por qué? Y bueno, porque la materia narrativa me lo estaba pidiendo. Piensen en esto. Yo les digo, todos los temas que manejo ahí son temas que conozco profundamente la ópera, la escuela de Frankfurt, el tema pandemia, etcétera. Bárbaro, fenómeno. Si yo a cada rato le pongo conversaciones de operófilos, como en el cuento recién de, de Francisco, y empiezo a hablar del área tal, del área cual, del, del intermezzo de tal ópera, el coro de tal otra y el dúo de tal otra, y bueno, ahí sí yo te digo, estoy alargando las cosas al pedo. La conclusión es esta, y anótenlo por favor ahí, primero las etiquetas, segundo la literatura en sí, y en tercer lugar, anoten esta frase que lo condensa todo. Esto para Franco y para todos los demás. ¿eh? Una cosa, esto es una frase de García Márquez. García Márquez, dos puntos. Una cosa es una historia larga, coma, y otra muy distinta, una historia alargada. Entonces, si la pregunta va por el lado, Marce, ¿vale la pena alargar una historia? No, de ningún modo, no, para nada. No hay que alargar una historia que podría tranquilamente, en lugar de tener 20 páginas, podría tener 10. Vamos, Bueno, preguntas, a ver si quedó todo claro lo que estamos diciendo. Yo tengo una, pregunta, eh, maestro. Dale. Claro, eso es en cuanto a uno como, como artista que, digamos, para, para hacerlo uno, para expresarse, ¿no? Pero en el mercado del, escritor, ¿usted qué piensa al respecto también? Porque esa, esa etiqueta sí se ve que afectan. Por ejemplo, los cuentos no se venden ya tanto como las novelas hoy día. No, a mí la cuestión del, del mercado me importa poco. Eh. La verdad, para mí es una noción extraliteraria, es una, una cuestión que tiene que ver con la sociología de la literatura. Sí, en realidad, digamos, uno escribe lo que, lo que puede, ¿no? no lo que quiere, eso es real. Y si vos pensás, por ejemplo, el tema de la pandemia a mí me salió porque es una preocupación que tengo hoy, hoy día, para mí, para mis amigos, para ustedes, para mi familia. No es que digo, uy, che, qué bueno, vamos a, escribir una novela de la pandemia así nos llenamos de plata. Yo qué sé, a lo mejor a la gente agarra y dice, uy, estoy harto del tema pandemia. Cuando leo una novela, quiero leer una de cowboy, ¿viste? Porque estoy podrido de esta realidad de mierda de la puta pandemia y bueno, toda la esperanza económica se, fue a la, se va a la mierda ahí. Entonces, uno no es que elija los temas, los temas lo eligen a uno. Esto parece una cosa esnovista, pero no es así, ¿eh? es real, completamente real. El tema de mi novela no iba precisamente por el lado pandemia, de, entrada cuando yo lo moví. Es más, la idea nació de un posible cuento, pero empecé a ver justamente que la cosa no es que se iba alargando. Vamos a plantearlo en estos términos, Franco, no es que se iba alargando necesitaba que se desarrollase más, que es muy distinto. ¿Estamos de acuerdo ahora? Sí, yo preguntaba porque yo tengo historias en la cabeza que son cuentos largos, como el de Benjamin Button, y quizás tengo que tomar la decisión de ponerlo todo en un cuento y que sea así de largo y extraño, o ponerlo en tres cuentos que se relacionen. Eso te lo va a ir diciendo, el mismo proceso de escritura te lo va a ir diciendo. Ten en cuenta esto, ping-pong, squash y tenis, ¿ok? ¿Son parecidos? Claro que sí. Pero hay veces que uno dice, bueno, necesito un partidito, ¿viste? Un, un polvo de zaguán, ping-pong. Después, bueno, una exigencia mayor todavía el squash. Y después, bueno, ya una amplitud de cancha que te está llevando a ir al tenis. Perdón, o sea que hay que escribir después vemos cuando. Claro, no, seguro. Jamás, jamás agarré decir a ver qué estoy haciendo. Es lo mismo haría que decir, por ejemplo, eh, chao querida Rebeca, me voy a la guerra de los seis días, decía Abraham. ¿El qué carajo sabe cuánto va a durar? Menos mal que duró seis días nada más. ¿eh? Me voy a la guerra de los 100 años. ¿Yo qué carajo sé? Yo me siento y escribo. Ahora, cuando veo más o menos cómo se puede ir dando la cosa, digo, mira, más de 40 lucas de palabras acá sería ya redundante. Te gustó el ejemplo, ¿eh? Pero es, es muy, muy pragmático el ejemplo. Tal cual, es, divertido, pero es, pragmático. Yo tengo una idea, me siento. ¿Ustedes saber una cosa? Para darles una, una idea de la realidad de la literatura. El último cuento que Jane Joyce iba a escribir para Dublinenses, para su maravilloso ciclo de cuentos dublinenses, era la historia de un corredor de avisos hablando de judíos, judío en Dublín, ciudad católica en aquel momento por excelencia, un corredor de avisos que será suicidado el padre, la mujer se encama hasta con el lechero, el sodero, y se, murió, se le murió un hijo chiquito. Entonces el tipo está cargando con esa cruz. Ser judío en una tierra católica, habérsele suicidado el padre, con lo cual eso pesa mucho en la cabeza de, de alguien, y el hijito muerto. Después de recorrer todo su día, él llega a un bar en donde se encuentra, digamos, traba relación, ni siquiera se conocían, con un poeta, eh, estudiante, un, poeta llamado Stephen Dedalus, y él se da cuenta de que, es, que no tiene nada que decirse, por otra parte, porque él es un tipo totalmente vulgar, no tiene ningún rasgo metafísico encima, todo lo contrario de Stephen Dedalus, que él le lleva como veintipico de años y no tienen absolutamente nada que decirse, nada. Y él se da cuenta de que ese muchachito bien podría haber sido el hijo, su hijo. Un cuento tremendo. La pregunta es, tengo una pregunta de cultura universal. Ese cuento, que nunca fue publicado en Dublineses, ¿en qué se convirtió? Claro, Fabián, exactamente. Una, una novela de 700, 800 páginas, porque cuando Joyce empieza a diseñar su cuento, empieza a advertir una situación simbólica entre los personajes. El corredor de avisos en Dublin tranquilamente puede ser Odiseo, que trata de volver a Ítaca, a su puerto. El tipo vive una odisea. Miren que en el lenguaje popular nadie leyó la odisea, pero la gente dice, uy, tuve una odisea, ¿no? Y hay, hay quienes incluso dicen, uy, tuve una osidea, pero bueno, ha quedado en la cultura popular como un flor de camino a recorrer plagado de hazañas. Y su hijo, su hijo perdido, y bueno, Telémaco, y su esposa y bueno, la esposa de, Ulises, Penélope, que para esperarlo rechaza uno tras otro. Eh, pero Molly Broom se encamaba con todo el mundo. Sí, sí, claro, ahí está el chiste. Porque si hay algo para destacarle a Joyce maravillosamente, en esa maravillosa, formidable novela que es Ulises, es el humor tan paródico, satírico, sarcástico que tiene. Este tipo es un pobre corredor de avisos, el tipo este resulta que es Ulises, nada menos, ¿ves? y, la, y, la, y ella, que se encama hasta con el sodero, eh, es Penélope, ¿viste? el, símbolo de la fidelidad. Recuerdan que Penélope le decía a los pretendientes que se iba a decidir por uno cuando terminara, claro, Penélope es una golfa gordibuena, iba a decidirse por un pretendiente cuando terminara de tejer un tejido, no me acuerdo qué era, pero la cuestión que ella lo que tejía la mañana lo destejía la noche, lo deshacía, claro, esta. Bueno, él advirtió esto, eh, Joyce, y eso, Franco, que iba a ser un cuento, el cuento final de Dublineses, se convirtió en una novela gloriosa. ¿Ves? Hay que ir siempre a los ejemplos que nos da la vida literaria. ¿Qué te parece? Me parece excelente. Ahí Yo quisiera aclarar que sí leí La Odisea. Bueno, está bien, más bien, yo digo, nadie lo yo desea, lo digo de puro chicanero, más bien que si están acá, más de uno acá lo habrá leído. Pero digo que la gente no leyó, la, la gente normal. No, no, en general nadie sabe de lo que estoy hablando. No, no, el escritor, pero la gente normal, no hablo de los escritores, hablo de la gente normal, no leen un carajo y por lo tanto dice, uy, esta situación es kafkiana y lo dicen sin haber leído a Kafka. Pero bueno, lo importante de esto es esto, más que, más que esa cuestión anecdótica, es simplemente el hecho de que uno tiene la libertad gloriosa de poder hacer un plan y después que ese plan se convierta en lo que el plan quiere y no lo que uno quiere. Así que si la cosa pasa por el disfrute, precisamente uno hay que dejarse llevar por el placer de la escritura. Esa es la, respuesta más clarita. Y como bien dijo alguien por acá, o sea, hay que escribir y después vemos en dónde lo casillamos. Y ojo, eh, te digo Ariel, si es necesario, en todo caso, claro que la novela se vende mucho más que los cuentos hoy día, pero nuestro país, Argentina, es un país de cuentistas, no de novelistas, es un país de cuentistas. Ojo con eso porque en, plataforma electrónica es al revés, se venden más los cuentos que las novelas. Claro, bueno, pero estamos hablando de, la edición de libro, digamos, ¿no? no también en Wattpad podés vender una, un cuentito de, cinco líneas. El otro día el pelado se ganó 300 euros con un cuento que inventó él en joda. Y resulta que al jurado le gustó y él le, da vergüenza hasta contarlo. Pero bueno, la cuestión es que uno, digamos, no, no tiene que estar pendiente de las cuestiones comerciales. Porque si fuera por eso yo no hubiera publicado, ya llevo unos 100 cuentos publicados, no hubiera publicado nada. Pero bueno, ahora estoy, después de haber pasado por por el corset de los 25 años de insomnio, ahora me di el gusto de escribir como un potro suelto eh, la, muerte por mil cortes. espero que les guste. Querida audiencia, espero que les haya gustado este programa y nos estamos viendo el próximo sábado. Chao, hasta pronto.